りま頑張りさのしー万華鏡のように回れ回れニューイヤーロス君は私を見せてあげるリターレンスプラットハウジングニューイヤーバーストミニバレット 万華鏡のように回れ回れニューイヤープロセス任せて頑張ります解き放ちますコスモブループラネット走ってニューイヤーバースト私の本気を見せてあげるリターレントスプラストそうだ行くよ習った通りだね冷たいです万華鏡のように回れ回れニューイヤープロセス

子猫ファントムラッシュ逃がさないアート逃がさないアート逃がさないアファントムールートお姉さんの本ヘブンサマーブライトホースもう逃がさないアート猫猫ファントムラッシュ猫猫ファントムラッシュ ルースヘブンファントムラサマーブライトフォースしてくれるよ 猫ファントムラッシュやったね玉木さんゆかりのおかげで楽勝だ